大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。我们好像提早了三十秒开始，对吧？我们珍惜一下这三十秒的时间。那么，啊，其实，在前两天呢，老师在讲那个直播的时候啊，就是我们的那个礼拜天的直播大灾问啊，里面讲到一段了。那我没有想到哦，这个整段的直播内容大家讨论的不多啊，就是那一段哦，激起了一片浪花， <laughs> 什么浪花嘞？ 就大家开始讨论说，中国以前到底有厕所有没有门呐？啊，有没有门这个事情，哦，大家开始吵得很激烈。啊，有的说有门，有的说没门。其实，基基本上老师该抢的事情。这个然后或者有人跟老师炒作啊，这个是一个，难道你就看不起中国吗？你中国文化难道就就没有进步吗？因为你说它没有门，这个哦。老师有时候有些东西回答是老师的特色就是这样。我没有在跟你循循善诱的，而觉得有对或觉得不对哈。哎有这个回音哈。 那我改一下啊，忘了开一个那个避免回音的。哦，这样子有没有好一点？这样子有没有好一点？好，有好一点哈，好像是前面三十秒吧。啊， <laughs> 回音我们现在取消了哈，现在没有回音了。就是那个厕所的事情啊，哦，非常有意思。其实啊，那个厕所有没有门啊，其实根本就不是什么重点，你知道吗？那不是不是老师要阐述的重点，但是很多人喜欢把重点画在那个地方来，我我也觉得蛮有意思的。 老师的意思是，为什么啊？中国，他为什么美国要学中国的一个模式？那是因为他在短短的几十年之间，就从一个战败的、破落的、贫穷的，还有一件没有文化水准的一个残破之地，如何在这三四十年的时间，飞跃成世界最大的经济、第二大经济体？ 各位，你不要说老师讲的是不对的哦。世上战乱之后啊，你要文化重新的在民间去布施啊，那个需要很长很长很长一段时间。但是中国仅仅只用了三十五到四十年的时间，就把整个中国建立成回来是说变成世界第二大强国。如果你说真的是说硬要去讲什么啊，包含外汇成立讲什么不讲 GDP 的话。 其实中国现在成为最强国也不会太奇怪，只是在科技还有军事火力上面并没有这么强。但是又说实在的，你的军事火力你要能够互殴吗？也不用， <laughs> 对不对？你那个核弹射一射，你也不用其他的航空母舰了，大家把核弹全部一次清仓，对不对？地球就重新再来一遍了，不是吗？所以说，在很多状况之下，我们要看到的是说，厕所它是一个标记，因为跟我们息息相关。无论你贫富贵贱，你都需要一张床，一个一个厕所，对不对？ 所以说很多人觉得说你是不是怎么样？你这个台独分子，台独都来了也不错啊，呃，来天都还被贴粉红，有时候贴贴台独也不错了，好不好？只跟各位讲一下哦，也跟各位讲一下，就是说这样子的一个模式啊，只是代表着啊，只是代表的是说文化的演进，而且在飞快状况之下，就有一些现在年轻人，嗯，包含零零后，你就无法想象，可能在十几，在离你们出生前的十年之前。 可能中国是一片还在还在努力发芽的阶段，这个是一个时代的变迁。就像呢，各位可能现在很多朋友不知道，电视它以前是黑白的，你知道吗？老师小时候看的电视就是黑白的，你知道吗？是黑白的哦，哦那个那个有还去调那个频率，不然的话那个那个那个雪花，你知道吗？那可能现在三四十岁都知道那个滋滋的声音，那雪花很多啊，还去调那个那个那个天线，然后然后还爬楼顶去啊，把那个天线调正，不然的话呢也收不到无线台。 这些都是时代，这些都是时代。真的电视是黑白的，你们连见都没见过，但是老师见过，对不对？很多人不见过，但是在频道上很多人跟老师一样，哦，那个都是有见过，是电视是黑白的时代，在台湾哦，在台湾。所以说啊，这个是一个历史眼镜，我们看待历史啊，一定要用各种方法去看待它，而不是只用自己的激情去看，对不对？看逢日必反，或是什么逢说以前的台台湾叫什么嘞？叫做反反共抗俄，对不对？ 俄俄俄国哈苏联哈跟那个中共都是要务必要消除的，但时代改变，我们再往前推一点，对不对？美国跟德国打得你死我活，但是美国人他不开德国车吗？德国人不用美国家电吗？对不对？时代就是这样子变，所以说啊，这个观念有时候太一厢情愿的时候啊，你就看不到一个现实的状况存在，好吧？ 电视如果坏掉，敲一敲、打一打就会好，也是有，对不对？现在的电视你敲一敲、打一打，它就坏了，更离谱。给你看好吧。好，来好，我们今天今天我们来进入到我们的接续，我们上个礼拜三所讲到的那个业障啊，业障的类型。这个话题啊，本身没有什么太有太有乐趣，但是呢，老师尽量把它讲的不要太无趣，好吧？不要讲的太无趣，但是呢，还是得讲，因为。 这个身为老师嘛，你总不能一天到晚讲有流量的事情啊，还是要做一些自己该做的事情。那各位就姑且听之，好吗？在上周我们谈到了各种业力，而说到了业力，我们必然就会要明白，有了业力，那么你就会承受怎么样的报应，对不对？ 而说到了报应啊，对于很多佛学，他们做涉略的、有做研究的，就会想到一部经典，什么经典呢？它的名称叫做《佛说善恶因果经》，啊，也叫做《佛说报报业因果经》，它有很多种名称，但是差不多的说法都有。里面呢，详列了佛以佛家的角度啊，来阐述了各种因果业报，内容非常多元，举凡各种行为都会有它的报应结果。哦，比如说什么呢？比如说。 大家在里面来讲到是说，你做好事就有好报，坏事有坏报嘛。当然是这样。而佛经中的因果，大多讲的都是来世，就例如什么今生富贵代表你前世助人，今生聪慧代表你前世为人点灯。而这在过去啊，大家都可以接受这样的观念。为什么呢？因为在过去的农业时代啊，大概十岁啊左右的时间，就决定了你整个人生大概是怎么样了，偏差不会太大。 十岁哦，哦，为什么呢？因为呢，知识跟学识，好，就是决定了你有没有办法去决定你的人生。如果你在十岁以前你没有接受教育，那么基本上你这辈子只会有两个选择，哪两个选择？不是务农，就是当工人。因为即便你想做生意，当个当个做生意的小学徒，跑个堂，对不对？你也必须要有一个基本的识字能力以及算术能力。识字是为了什么？ 是为了能够看懂契约啊，契约内容，你天买什么卖什么，还有银票，银票上面写的是多少钱，对不对？计算当然是为了计算你成本跟利润，还有交易的价格以及货款的结算，所以最基本的都要有一些交易的所需要的试制的能力以及计算的能力。如果十岁以前你没有这个能力，那么十岁以后啊，那你只能做出两件事情。那在第二新政出现之后啊。 你就只能做两件事情，你不是务农，那你就只能当工人，就这个了，因为科举跟你无缘嘛。你十岁以前，如果你没有进入私塾哈，给你开蒙，啊，开蒙就是开始认识，哈，开始学圣贤书。那么十岁以后，大概你也没机会了，就是农做农夫或者是做工人这两种其中之一。那么接下来做的事情就很简单，接下来做的事情就准备去娶妻生子，十五六岁娶妻生子。所以人生的一个变化就是这个样子，没有办法再去改变了。 与其说是没有办法改变啊，应该说是根本也不会知道有其他改变的方式。为什么？因为每天日出而作，日落而息，怎么样？三节欢庆，四季更迭，日复一日，养生送死。而也因为是农活，还有或者是做工人的公务活，所以啊，大部分你只能靠你的双手或者是你的身上的体力，所以啊，身体受到的职业伤害也会很大。 所以说呢，很大几率的，在四五岁、四五十岁的时候啊，你的身体肯定就不行了哦，就被归类成老人的那一个区块。所以说，我们发现一件事情：知识跟学识有没有很重要？知识跟学识是来干什么的？知识跟学识啊，其实是让我们能够选择人生的力量。就像什么？就像如果动物有他们有文字啊，有这些知识，对不对？可以传承，那么我们肯定不是谁的对手，我们肯定不是猴子的对手。为什么？ 因为猴子它的体能非常卓越啊，以相对人类来说，猴子的体能非常好，对不对？我们就是奥运金牌的选手啊！你对猴子的这种攀爬力啊，或者是你那种在树林间奔跑力量啊，我们也真是望尘莫及。那光猴子我们都比不上了，我们更不要说什么大猩猩之类的，对不对？他们如果有文化、有文字去传承啊，完蛋了哦！除非人类引爆核弹了，不然的话，这个世界肯定不是人类来主张，因为你体能就比不过人家。 对不对？所以说啊，知识跟学识是很重要的。看得越多，你就懂得越多；懂得越多，你就知道怎么样去运用你所得到的东西。所以说，无论你现在是贫富贵贱、男女老幼，请记得博览群书。啊，除了娱乐性的啦，娱乐性还是要看的，但是比例你自己要抓，一定要让自己博览群书，尽可能的摄取更多的知识学识，而不要只听一方之言。像老师也认为你们可以多听听其他老师的想法。为什么偏听则暗？ 多听别人的，多多看更多一点，啊，或是你对某些东西有兴趣，那你要广范围的去涉猎，这么来说，你就可以得到更好的眼界，也会有更好的人生，好吗？那么回到主题啊，所以说人类在那个时候啊，因为农业时代，说身体很容易就衰老，所以呢，过去啊，我们就听到一句话叫什么呢？人生七十古来稀，六十岁算一个整寿了，好，那是要大摆宴席来庆祝的。 地方的父母官啊，哪怕你是县令啊，你都看到有你的子民啊有六十大寿的，你都得去光荣光光临一下，对不对？然后给他一个什么贺章啊，或者是给他一点小礼物。为什么？因为这是普天同庆的事情，能活一整寿非常难。七十岁古来稀，所以说就像是孔子啊，怎么样？孔子他的所有的理论呢，在里面说，人生到了七十，可以随心所欲而不逾矩。那。 就算是孔子，他也活了几岁，他也只活到七十一岁，虚岁七十二。所以说呢，孔子随心所欲的时间呢，也不过一年。 <laughs> 哦，所以人不要太随心所欲啊！你看孔子要随心所欲之后，他就一年之后就要就要去见上帝了，对不对？所以是说啊，我们我们看到这个人生的生命啊，其实是蛮短的。那他所有人能够做的事情还有蛮少的。就像是孔子周游列国这么久，什么苦难都经历过了，但是到最后他真的七十岁安定下来了。 隔年他就完蛋了，所以人生生活是要有目标。而关于孔子的故事啊，其实还有是很多地方很有趣的地方可以说。例如呢，我们也知道一件事情，孔夫子他的中心思想，就是我们把它称为儒家思想。儒家就有儒生啊，儒生就是读书人。大家都认为啊，那个书生呐，读书人呐，好这些儒士啊，就应该是手无缚鸡之力的文弱的那种文青少年，对不对？其实真的是这样吗？其实也不是这样。 孔子的中心思想不全然只是靠道德跟礼法，而是要靠武力作为基础的情形之下，再去跟你讲道理、讲礼法。这个部分呢，我们会在近期啊做一个专门孔子的思想的一个视频，啊，给大家了解一下。那么我们回到主题啊，因为过去的生活环境啊，我们现在所能看到的宗教思想大多是死后怎么样怎么样的，就是这个原因。 当平均寿命啊，大部分只有四十岁，不超过五十岁的时候的古中国时代，大部分的人每天忙着活下去，也没有文化，只有习俗可以仰赖，所以用最简单的方法来传教或是传递思想，这个是不得已而为之的办法。但是，随着时间跟科技这两个方面的发展。 近五百年来，哦，人类的寿命也大幅的延长，因为我们有医药的科技的进步，寿命也开始延长。文化跟文字的广泛教育以及建立，把过去大部分都不认识字的人，到了现在变成了大部分人都认识字。如果你不认识字，那你还真是社会上的少数人。 文字啊，原本就是用在于传递情报，在寿命有限的时候用来传递当下的想法，所以我们以这些想法为基础，新生命就不用重新尝试，可以发展的越来越好。所以说啊，我们看到一些远古时期的一些神话，几乎很少用文字流传啊，当然可能因为是他们介质的关系啊，也就是介质是什么呢？介质就是来记载文字的一个载体啊，没有办法撑那么久。但是啊，我们看近期的三星堆这些古文明啊。 里面好像也没有看到这些文字相关的记号的一些符号啊，这个也是很有意思哦。因为为什么呢？三星堆啊，他们应该是一个祭祀的地方。那如果你祭祀的地方，那你有了祭祀的贡品，为什么你没有祭文？因为你做出来这么高级的一个工艺品，那么你一定有一定的文化水准。那么祭文呢？哦，就是我们要念的那些祭文章呢？为什么没有？这个是蛮有意趣，没有没有意思的事情。这里还有没有可能有两种方向？ 一个是当时人类的寿命啊，也像苏美王表所一样哦，每一个人活一下都是几万年、几万年在活的，少说都是上万年的，对不对？所以啊，有事情直接讲，你也不用文字了，反正大家都是一两万岁了，对不对？有事情直接讲，然后来处理就好了。那另外一个有没有个可能，就怎么样，在古时候传递情报啊，可能用的是心电感应之类的方式，所以。 也就是变成什么呢？知识跟专业啊，就变成用复制的方法，哎，我把我的专业知识直接复制到你身上，有没有个可能这个状况？如果是这样状况啊，当然也不需要文字了，因为文字是为了传递情报。如果你传递的情报方法，那可以用这些电波来传递，那当然就不需要文字了。就像什么呢？就像我们我们可以用电子方法来做沟通，那打电话我们就不用写信嘛。对，电话能够解决的事情，我们就不要写信，这是不是一样的道理？ 好了，越讲越远哈。主要的问题还是在于啊，明白佛经或是各项经典的存在的时空背景，我们才能更好理解为什么那个时候这些圣贤要讲这些的话。观念的核心是永恒不变的，但是模式会有一些改变。例如因果，对于过去所说的因果，最好的理解方法是你种下什么因，你就会得什么样的果。为什么要这么形容？又回到我们一开始所讲的。 那个时候是所谓的农业时代，所以拿种植来当做举例说明，农民大众比较容易听得明白。春时不下种，秋冬无粮收，对不对？你春天的时候没有去耕作，秋冬的时候你就饿肚子嘛，就这么简单。简单又粗暴的理论，让这些没有一些文化的一些农民啊，你不用太费心的去理解，也不用讲解什么高深的经文内容，就简单告诉他：你现在做什么，你下辈子就得到什么。有没有很简单粗暴？ 非常简单粗暴，而当时啊就是这样子的环境之下，所以说这样子的概念就流传了许久。而当人类呢，我们因为挫折哦而失去希望的时候，那么也可以用这样的逻辑来告知了我们什么？我们现在所遭遇的，那是因为我们上辈子干了坏事，对不对？所以现在我们遭到了报应。那听起来虽然心里感觉不甘愿，但是呢，好像有点道理。 因为种菜得菜嘛，种豆得豆，种瓜得瓜。那我现在不好，一定是我上辈子害的。那既然是我自己害自己，那我也没有什么好说的。所以说呢，就这么样子吧。即使如此，我们该干嘛也得继续干嘛，因为不甘心嘛。但是还是得怎么样逆来顺受。而就精神上而言呢，这个逻辑是没有错的。但是既然时代进步了，所以我们要用更进一步的方式来理解因果报应。 老师也不用《世说新语》了，我们直接用《佛说报业因果经》里面啊，就有很透彻的一句话来说这个很透彻的一个讲法。那是说什么呢？在经典里面有讲到一句：佛告阿难，汝如所问，受报不同者，皆由先世，啊，是上辈子用心不等，而以所受千差地万别。有什么呢？ 因为你现在遭受的东西呢，因为你上辈子所做的事情不一样，所以说你受到的结果是千差万别的。佛说因果报应一经啊，它的环境是什么是讲述佛陀在跟阿难尊者之间对于世间的不平等所讨论出来的一些内容的基础。什么不公平的基础呢？其实说白了还不就是贫富贵贱，还有什么呢？病残顽蠢啊，蠢愚蠢也是一种你说业报，你知道吗？ 所以说生下来的不同基础啊，也会有不同的遭遇，也会有不同的什么过程，当然也会有不同的结果。当然呢，对于佛教而言，这些都是因果，所以无论你愿不愿意，你都得接受它。这辈子好好干，下辈子就会好一点。但是如果换到了中华文化哦，那是佛家，佛家在印度嘛，对不对？看了我们的中华文化，我们叛逆的老祖先就不一定会这么认为了，为什么？ 我们会换一种方法去想，就是什么呢？这些的不一样，叫做天生我材必有用。孔夫子说有教无类，但是有教无类有个前提，就是你钱给得给到位，一是你的素修要交出来。哦，咱们再慢慢聊下去，你到底是什么种类人，我要给你施什么样的教。而这两种想法，当然看似南辕北辙，但是对一件事情的看法分歧很大吗？ 哦，一个是说，你就该逆来顺受啊，因为你上面做了坏事。第二个就是说，你要必须你懂得怎么运用你自己，因为天生我才必有用，那是不是就不一样了？其实也不是这样，他们叙述的都是一样的想法。是什么样的想法呢？就是基于因果逻辑的相对论。什么样的相对论？就是有付出必然有收获，这个只是看你要正面的收获还是负面的收获。 这不仅仅只是一个观念、一个理论，也是一个物理原则，跟物理原则是有关系的。啊，也就是什么呢？所谓的作用力跟反作用力。当然，讲到作用力跟反作用力，一定会有人去说，老师，你球丢出去弹回来的力量会变小。按照这个逻辑，那就是坏事做的多大都没关系，反正受的业报一定比你做坏事来的少。各位，这样合不合理？因为为什么？ 因为反作用力不会比作用力来的大，这是不是很合理的事情？这个想法在逻辑上是没有错，但是没有考虑到参数。因为这样子，如果考虑到参数，那这个结果就不一定对了。什么样的参数呢？那就是我们的现实世界里面受到了地心引力以及空气这个介质，所以过程中会产生的损耗。莫说你弹回来力量变小，就光你把球丢出去，你的初速啊，就刚离开手那个最。 出的速度跟你碰到墙面的尾数也都不一样，好，这个就是它有它的差别。所以说啊，不是逻辑不对，而是你考量的参数不一样。例如什么？例如现在中国不是发了一个探测船到了火星吗？在火星要的探测船要传回来在火星的照片，它靠电波传送，也是因为太空中它没有这么多的空气的损耗，所以是说它的电波就可以传的比较远。这个逻辑这个意思，各位懂吗？ 当然，这里面不止这么简单的原因啦，功率什么都有考量进去。只是啊，老师也不是什么航空学家或者是物理专业，老师只是举个例子来稍微说明一下，好吗？那么按照这个逻辑啊，我们所做的事情必然一定会有回报，这是确定的。那么这个世间，你这里面就论证了一个比较简单的道理，那就是我们得到的越多，那我们付出的是不是也要越多？我们付出的越多，那我们得到的到底会不会越来越多？是不是这样的观念？ 各位，这样子付出跟得到之间，是不是有一个好像对又好像不对的道理？就有点好像似是而非，说不出哪里不对，但是也觉得好像不完全正确，就觉得哪里怪怪的。没有错，付出的跟收获的不一定不一定会等比，不一定会等比的。为什么？因为你付出所得到的，会比得到的又又必须偿还的多。怎么说呢？ 业力它是一个高利贷的观念，好，负面的业力它是一个高利贷的观念，越滚它就越大，对不对？如果你没有尽快的消业，那么你要偿还的业力当然就越来越多。当然，正面的业它就不是账，它就业单纯的善业，当然也是会膨胀起来，那它就另外一种膨胀法。怎么说呢？老师来举例说一个说说明一下，好吧？举个例子，比如说陈老师，我我上辈子我杀了一个人，而且呢。 不是直接一刀毙命，我上辈子是虐杀了一个人，不是只有把他宰了，对不对？不是只有把他咔嚓了就没事了，我在对方失去生命之前，尽可能的让他感受到痛苦，受尽了折磨，然后呢，才乐呵呵的结束了他的生命。那么我这段生命结束，就是我去虐杀别人那段生命结束之后，假设我又打掉重练了，对不对？重新诞生在这个世界上。 那么上辈子的业力就可能哦，可能可能让我变成这辈子变成重度残障的人。当然不是说重度残障的人必然是上辈子做坏事，这老师只是个举例，这是举例而已哈，不是等号哈，不是等号。那么重度残障啊，老师比如说老师这辈子出生变成一个重度残障的人，不但是重度残障，又出生在一个极其恶劣的贫民窟里面，一辈子都要受尽了这个残障所受到的苦楚。 对不对？受人欺凌，然后呢？然后呢？又又要怎么样？尝尽了世间的所有最险恶的事情，遭受了最恶劣的对待，直到我生命的最后一刻。当然，这生命无论长短，哪怕只有一个小时的幸福，可能都没有感受到过，啊，就结束了我这一段哈，这个这辈子充满了悲戚跟痛苦的这一段人生。那么，老师，请问一下，我们来思考一个问题。 上辈子我老师，我可能在虐杀他人的时候，我花了几天的时间，才把对方活活的折磨致死，但是我这一辈子我却辛苦了一辈子。假设我这辈子只有二十五年的生命，假设了，这是假设，好吗？那就结束了，我这辈子充满苦难的一生。那么我上辈子才折磨他几天，我这辈子至少要受二十五年的苦，这个报应等不等比例？各位。 我们要思考是这个问题，这真的是合乎这样子的比例吗？这里我们还要用用一个方法来去看这件事情，也就是同样用因果报应的逻辑来去看，我们人吃下去的跟你排出来的一样多吗？一样多吗？我们吃一个苹果，哦，假设它有一百公克，对不对？那我们吃进去排出来的会等同一百公克吗？当然不会，哦，会不一样啊，绝对是不一样的。而换在另外一个角度来看。 像老师啊，这家里有在种菜，对不对？我们现现在还在种菜，一颗种子我种下去，收获的时候是一整颗菜。如果放着不收成，继续让它长，那这个菜最终会抽胎，然后开花，然后结果，啊结种子，至少我种子出来。所以说我从一个菜里面，我收到了更多的种子。我再把这么多的种子，然后至少十颗、二十颗，对不对？我继续把它播种下去，那我是不是可以又得到更多的菜？ <laughs> 但是老师的问题不是在于菜不会生菜啊，我得到很多菜，而是在于老师虽然收获变多了，对不对？菜又生菜了，这些都今天我们不去谈它，而是在于老师这一个小个菜园，从种下第一颗种子长成菜到满满都是菜为止，请问土壤有没有变少？我们想一个问题，我这么种了这么多菜，土壤会不会减少？菜会不会吃土？ 菜不吃土，那你种菜里面干嘛，对不对？会不会长？会土会不会减少？那当然，这个是没有减少的，对不对？菜是从土地长大的，没有土地这个介质，只靠水分，大部分的蔬菜是没有办法长成的。当然也有水根的蔬菜，好，你放在水里面啊就可以长出来了。但是也有也不能纯水啊，它里面还是要需要营养剂啊，或者是与菜共生的。那么有趣的地方在这里，我们土地没有减少。 那为什么菜长大了？这里要思考一点：土地真的没有减少吗？要说它没有少，它还真的没有少。一代土地传了一块土地传了三代人，土地还是土地，凋零的只有人。但是土地没有变多，它也没有变少，是这样吗？说它是也是，说不是也不是，因为土壤可能没有减少，但是土地的地力。 就变成少了，一次一次的收获。那么，如果你没有施肥，那么它越长就会越差。为什么？因为它需要更多的养分。养分放到土里面，土有变多吗？土也没变多。土有变少吗？也没有变少，对不对？所以一次一次的施肥，我们要恢复它的地力。土地没变多，也没变少，但是没有土地，你只施肥，那菜也不会长大，因为它一定要土地这个介质。所以说，我们可以把发现一件事情。 这些事情其实，无论是种子、泥土、水、养分，它所有东西都是一环扣一环之间。无论养分之后，我们还考虑到太阳，考虑到太阳之后，我们要考虑到温度，考虑到温度之后，我们要考虑到它的日照的长度。啊，有些是要绿光的，有些不要绿光，对不对？这这都不一样，一环扣着一环的。所以说，它形成了一个什么东西？形成一个能量的回圈。所以我们又可以发现一件事情：凡是往小的地方去看，都没有公平的地方。 对不对？但是把事情往拉大的地方看，却却是处处都是公平。我们只看种子跟土壤之间不公平，为什么？它土没减少，菜要长大这两个不公平。但是放大来看，一环扣一环，整个拉出来看，那么它这里面就产生了公平。这里面呢，我们发现了一个称为什么呢？称为能量守恒的观念。能量啊，总数都是一样的啊，无论你怎么样，能量都是一样的。 但是形态会转化，就像什么呢？就像我们小时候看过一个迪士尼的电影，叫做《狮子王》。狮子王哈，他的老狮子王叫什么？木法沙。他在教育他儿子辛巴的时候，他说了一句话：“我们看到羚，我们吃羚羊，但是羚羊吃草；但是我们虽然吃了羚羊，羚羊虽然也吃了草，但是我们狮子死掉之后归于天地，我们的身体又化为草的养分，又被羚羊吃。” 那么我们反过来想一件事情，既然狮子死后会让草长大，那羚羊吃草，那请问羚羊吃草的时候等不等于吃狮子？不能这样等于，对不对？因为它是有一个那一个循环性的，所以是说生命的循环，它是能量整体守恒，但是形态不会转变。哎，不该说不是，应该说什么？而非形态不会转变。哦，那所以在这里我们回到一开始我们刚刚讲到的。 老师，如果上辈子啊，我去虐杀他人这件事情，我种下了恶恶因啊，必然会滋长，成为一个巨大的报应，又回到了我的身上。而再往前一点，我们又看到，我们一开始所提到的《佛说业报因果经》里面那一段，也就说什么呢？佛告阿难，知如所问，好问你这个因果业报，好就所谓的果报不同者，皆由先世之前的那一辈子用心不等。 所以，以所以什么呀？你的收到的东西呢，就是千差万别。佛的意思是什么？你遭遇的业报的不同，它的起因是因为你的用心不一样。这也就是什么？我们所说的一念，就是你心中的念头。阿弥陀佛用一念开了一个西方极乐世界。我们在这个世间，所有的起点跟终点都是一样的，也就是出生跟死亡，本质上它没有差别。但是在我们这个世间，我们要做的。 其实主要的目的就是要看我用我们这副身体用来做什么样的能量转换。我们行善布施，就可以把世间能量转换正转换为正向的能量，而这个正向的能量也会膨胀膨胀跟成长。扣掉我们原本的行为所增加的一部分啊，这出增出来的这一部分就成为我们的福报。就像什么一颗种子种下去，它会成长出来。你能吃的跟你能用的它是有限的，但是。 你把它存下来，未来你就不就有很多的菜可以吃，很多的东西可以用了嘛？而如果如果我们做的够好又够多，那我们自己的福报的积分啊，假设我们要这个积分来判断你的福报的增多寡，那么就可以把我们的能量转换成更高维度的存在，就是把我们这个人的存在转换成另外一个的存在，对不对？所以说这就是能量的一个转换，能量守恒，但是形态它有可能会转换。 所以你付出的越多，能够助他人越多，那么你所能够成长的积分当然也就越多。当你懂得越多，越能付出的越多，那你的生命形态也会有所转换。各位，这样你这样懂老师意思吗？这有点难懂，但是希望我们今天就是讨论这个比较难懂的事情。而如果我们没有达到足够的积分呢？哎，比如说我们达到成佛成仙的积分，好，那我们也可以再来一次，啊，继续努力嘛，对不对？继续接关，啊，爱孔第的投十块，对不对？重新再来一次。 那么我们的起点就比别人来的好，为什么？因为我们之前累积的福报留到这个时候用。但是有没有人说，你上辈子存的钱，你这辈子给他来用？钱本身是没有意义的，为什么？因为钱只是给人做交易的东西而已。所以说，人是因为人是因为怎么样？人是因为你可以懂得用你自己，然后你懂得要去付出，你才有成长的一个机会。所以说，布施布施，什么样是布施？布施不代表你去付钱呐，各位。 布施跟付钱这是两回事，布施是布施，付钱是付钱。你去超商买一罐买一罐那个牛奶，你付了钱，这叫布施吗？对不对？但是你把这个钱帮助一个饥饿的人去买一样的牛奶，那个叫做布施。布施是在于你的心有没有去付出，而不是在于你给的钱的多寡，而不是给你钱的多寡。所以说，很多人把布施想成另外一个事情，就是我有钱了，我一定要尽量去布施做好事，做好事。 跟你有没有钱没有直接的关系。有人说我做我有钱啊，对我有钱我赚很多钱，然后我剑桥铺路盖学校，这是不是一件好事？这是好事，我们不能说他错，我们绝对不能说你有钱了剑桥铺路盖学校哦，那个那个老吾老及人之老，幼吾有及人之幼，这不对啊，这不这是对的啊，我们不能说他不对。但是要注意到一件事情，你每一天都可以做出布施来，这个布施哪怕就是一个鼓励，哪怕就是一个善语，哪怕就是你。 把你自己的产品跟服务做到最好，买到你产品的人觉得真的是太好用了，解决我的问题，价格不是问题，问题是你要解决我的问题。而你今天给大家的给大家的服务，比如说，就算你是一个超商店员，笑脸迎人，来跟你做交易的人都很愉快。本来他生活上遇到了很多不满跟痛苦哦，今天就想来喝个饮料来压压火，对不对啊？很生气，受到委屈，但是因为看到你灿烂的笑容，他本来想对你发火，他也被你感染到。 好像世间也没这么坏，这个是不是布施？这个也是布施。布施不代不代表是你要给别人多少钱，而是在于你为他人付出了多少，还有你自己有没有做到尽量为他人付出的更好。所以说，你善尽你自己的职责，做好你每一份工作，这个也是对他人的布施。为什么？因为你对让他人感到了快乐，感到了一个帮助，那这个难道不是布施吗？ 说布施很简单，不用等有钱来布施，把自己的事情做好，做精，做良，这个就是很大的布施，这样各位了解吗？好吧，来，所以说我们要知道一件事情啊，人因为当我们积分达到之后，我们转换我们的生命，就是我们进阶我们的一个维度，这维度一定是成佛吗？佛是一个名词，成为菩萨吗？菩萨也只是一个名词，难道我变成神仙吗？修仙飞升，对不对？也不是。 这个都是一个名词哦，我们提升维度之后，它不是只有神佛可以选择，而是有更多更多的生命可以去选择。就像在有没有举个例子来说，对于豺狼虎豹哦、羚羊或者是羚羊或者是兔子来讲，他们的世界最美好的就是随时可以吃饱，然后可以快速繁殖，让自己的宗族壮大。对他们来讲，这个是人他们的生命中的极限，更好他们想不到。也可是我们知不知道可以比过他们更好的方法？我们知道。 比如说，我们不用担心吃饭，我们只要有部分人去种植，有一部分人去负责去运输啊，有一部分就负责出钱买啊，因为他做其他事情出钱买，我们就可以维持这样的生活。但是对他们来讲啊，对兔子来讲，他就有有有东西吃，安全可以生很多兔宝宝，他就觉得很很好。所以说，进阶之后的生命，你不用想说他只有某种选择。对兔子来说，你过得好是因为你吃得饱嘛？但是真的吃得饱就是过得好嘛？ 又不一定是这一个等号，所以人生之间要思考的东西，不要太把自己限制住了，那就是一个变成一个狭隘，这懂吗？好吧，那我们先看各位什么问题哈。好，感谢坤宏，感谢您的赞助哈，谢谢谢谢，感谢坤宏的赞助哈，不好意思，刚没看到。呃，浙江共同富裕示范区哈，博览群书思考，就要多看点书啊，金老师哈。 啊，金老师要提醒我，就是说跟各位说布达一下，金老师那个关于印度男孩的节目哦，在礼拜二、礼拜二早上哦，礼拜二早上、礼拜一早上，忘了，反正前两天吧，哎，前两天吧， <laughs> 反正就已经公布了，各位去看一下好吗？哦，年少不会讲，年老不成样，哈哈哈哈哈哈。呃，现在你你只想知道现在政府会有什么样的夜报，那我们等下会讲到，好吧？好，我们等下会讲到。 现在所做一切都是修来世嘛，我们今天会讲到再细一点去讲，好吗？英国轮回真的是打一个问号，喝了孟婆汤不知道自己是谁，他 <laughs> 怎么知道报应？来，我们这点后就讲到大方向讲了，我们才能往下一个地方去讲，啊，这才是很重要的事情，好吗？老师，你要成佛，你要成佛就成佛，就加油去吧，去吧，啊，你就去吧。现在资讯流动快速，或许更现实报的感受都有，好吧？ 那如果大家没有什么问题，我们继续讲下去，好吗？就今天今天议题啊，其实有点有一点点难思考啊，但是好吧，我也尽量在一个小时内把它讲完，不要像上次一样，上次拖太久，好吧？所以让我们继续下一段哈。所以我们刚刚谈到了这么多，都还在一个基础上，就是能量守恒这个观念。但是这样，就像刚才很多朋友他很不服气，为什么呢？ 因为我现在就遭受到不公义，我现在就受到了委屈，你不用拿那些因果报应来糊弄我。上辈子的事情谁知道？刚才不是讲了喝孟婆汤，上辈子的事情我哪知道？我就知道我这辈子，我此时此刻我委屈，我难过，我受伤，我不甘心。为什么我要受这些 x x x 的人去欺负？对不对？如果真的有神佛？ 那么欺负我这个人，你讲不讲天理？你讲不讲公道？你要帮我处罚掉。无论你是观世音菩萨也好，无论你是谁都好，无论你是世间一切上帝都好，请帮我去处罚那个让我受委屈的人，拜托让他遭受报应吧。不是因果报应吗？他这么坏，为什么他没有报应？为什么？是不是各位是不是这样想的？对不对？这样想有没有错？这样想也没有错。 但是老师还是说一句话：神佛不是讨债集团，好吗？他不会去替你跟对方去下天谴，好不好？很多人在求神拜佛的时候啊，常常跟神明许愿，但是呢，不是只有希望让自己解决问题，或是让自己更好。很多人受到了委屈啊，去拜拜的时候啊，都是希望神明去去处罚让他受委屈的人。难道你各位没有这样想过吗？当然，只能说这是人之常情，会这么想是应该的，虽然。 不正确，但是也不能够说你错。人世间呢，不是只有对跟错这两个选择。就像提升，刚刚讲提升维度，你不会只有成为神或否，你还有很多的存在的可能。但是老师要说啊，很多事情往短方面看，我们都没有办法明白。就像我们看幼幼儿园的小朋友，好幼儿园啊，在那边跑跑跳跳的小孩子，他跟同学吵架了。 或是跌倒撞伤了，或是被抢玩具了，或是被骂了，被推一下了，被戳到了，超级难过，对不对？又超级委屈，那个眼泪啊，就像什么，像弹珠一样，一哗啦哗啦哗啦的流下来，对不对？真的是一一哭不可收拾。那么，请问一下，这个时候的心情是不是也是对他来讲是天崩地裂？是不是难以接受？是不是痛心疾首？是不是也是委屈不已？ 而在这个时候，当然，我们看看有一些长辈看到这样的小朋友受到了委屈了，比如说他跌倒擦破擦破皮了，对不对？很痛很痛，在那边哭啊踢啊，怎么办呢？没办法，就过去把小孩扶起来，然后跟他说：“地板不乖，打地板！哦，我们这个地板怎么可以让我们宝贝受他打打，对不对？不断拍地板，然后来安抚这个小朋友，说啊，我已经处罚他了，说你不要再哭了啊，老娘受不了，对不对？所以我处罚了地板。” 然后呢，这就发生什么事情？一个因由善意所种下的恶因，就在小朋友的心里面滋长出来了。善意是什么？他的善意是希望小朋友不要再哭泣了啊，也不要影响到别人，这个是善意。但是种下的恶因就变成什么？让小孩子认为，哦，你在我面前处罚这个地板，因为地板不乖，让我跌倒，所以说我痛了，所以说你要揍他。哦，我懂了，像现在这次我甘愿了。 所以说，我就知道一件事情，我没错，有错一定都是别人的错。就像什么，种下了菜种，菜必然会长大；种下了恶因，它也会滋长。当然，现在大部分的父母啊，因为教育的程度比较高了，比较不会做这些事情，但是不免还是有些父母的溺爱哦，让小孩变变成一个很很糟糕的熊孩子，对不对？我他只是人家是常说啊。 治疗小孩一直有很多理论啊，说啊你要慢慢跟他讲啊，画个圈圈让他在那边啊，他慢慢记得他这样做是不对的。最有效方法是什么？两巴掌打下去，什么事情他都记得了。 <laughs> 这样对做这样子做对还是不对？没有，我们今天只是提一个方法，不代表他是对的，也不代表他是错的，只是说方法有很多，但是不要用善意种下了恶因。那么我们回到了超级委屈这件事情来看。 我们所遭受到的不公义啊，委屈，或是比如说什么，有些人遇到了感情骗子，或是老公出去找小三，啊，老婆出去爬了个墙，对不对？或是遇到一些恶意诈财的人啊，或是渣男渣女，然后呢，我们就算知道了他这个状况，他也跑掉了，我们也没有办法报仇。这个感觉恨不恨？哎呀，真是牙痒痒，这个王八蛋，对不对？哎，不要到时讲这句话，到时候被黄标，对不对？就觉得很糟糕，怎么可以这样，对不对？可是我又拿他没办法。 很难释怀，这样想也没有错啊，因为受苦的是我们嘛，只是不全然是正确的。怎么说呢？我们回到刚才小孩的案例，一个小孩当下受到了欺负，流泪满面，对不对？像下雨一样，停都停不住，吵死了， <laughs> 是不是？但是十分钟之后，可能一点点给他小安慰啊，或者同学的一个小道歉，或是给他抱他一下啊，或是一个给他个鼓励，哎，加油，下次小心点。 可能他就不会再哭了，然后下一秒哦，可能因为得到一个小确幸，摸摸了不痛了，很开心，或是一个拿个小糖果，来然后安慰他一下，哎，他就突然笑得很灿烂。那么他笑得很灿烂，这是一个结果。那么请问他刚刚的委屈到底是不是真的？如果是真的，那一定会真的，一定会得到道歉或是安慰吗？比如说我们受到这些委屈，我们后面一定会受到道歉跟安慰吗？也不一定，对不对？ 但是下一刻的灿烂笑容，不代表刚刚受到的委屈是假的，呃，也不代表他只是为了求关注的表演，而可能是，当然也有可能不是。但是我们可以说一件事：委屈是真的，笑容也同时是真的。但是，里面一个要点是什么？你必须离开委屈，你才有办法迎接笑容。这是不是一个确定的事情？ 这里面我们可以说，好，当然大人的世界是比小孩子的世界来的复杂，受到了伤害，当然也是等比例的，好，大人是比较严重的，会比小孩子受到的委屈还要大。但是说白了，这也只是比例上的问题，复杂一点而已，只代表我们所受到的委屈，哦，一次一次比一次更严重，只是我们的成长的一部分。那我们遇到的这些问题跟挫折还有委屈，那在这个层面上来说。 只是也在我们要跟不要之间，怎么说呢？例如，很多人为财运，比如说有些人遇到了一个大打击哦，一个穷遇到一个一蹶不振的状况。那么，假设他是穷困，我们现在遇到的穷困的原因是什么？大人嘛，大人有大人的想法，对不对？我们不能拍拍地板说地板坏嘛。大人大人的想法，我们今天遇到了这个失败，遇到这样的挫折，好，那一件事很简单。 遇到我们现在这个穷途潦倒的原因是什么？是别人害的，还是自己造成的，对不对？比如说，再换一个地方讲，遇到一个感情骗子啊，渣男，对不对啊？这个花花公子，那么有没有想过，对方到底当初是哪一个点让你轻信于他，愿意相信他是一个好男人的，对不对？有没有可能，他原因是什么？例如诈骗，别人来个电话诈骗，那么有没有想过？ 你被骗是一个结果，那么请问一下，他是哪个点让你激起了你的贪婪之心，或者是恐惧之心？这两个其中一个嘛，对不对？不是贪婪就是恐惧，不然你怎么给人家骗呢？一定只有这两个，不是贪婪就是恐惧，这是一个正常的事情，对不对？各位要明白一件事情啊，凡是跟我们本人有关系的结果，我们所遭遇到的大部分的结果大多了，不能说全部，除了什么？ 除了彗星撞地球啊，不然就是外星人入侵，不然就是天崩地裂以外的这种大环境的改变，大部分的事情都是我们自己种下的因，所以我们现在得到了这样的结果。无论是感情，无论是事业，无论是任何的一切，都是一样。举个例子来说，例如马云，好吧，马云大家认识嘛，对不对？他那个那个某宝的那个马爸爸，对不对？他现在遭遇好不好？他现在遇到了很大的冷冻哦，因为他讲错话。 跟他那张嘴巴就有关系。他没事在公开场合去呛王岐山干什么呢？没事去跟政府的政策作对干什么呢？在他讲话之前，政王岐山已经跟他讲：“我知道你等下要讲什么，但是我告诉你，这个是国家所不能容许的。”结果你下一刻上上台跟他讲：“啊，我觉得你们都当铺思维这是不对的，哦，你干嘛呢？对不对？你这张嘴是怎样？这 <laughs> 是没事找事吗？”哦，当然，同样也因为是马云。 当年他一个电子商务的念头，在他什么都不懂，连写程式什么都不懂的状况之下，他想出这个概念，说出来之后，他也想办法去做到。一个其貌不扬的矮子，他又矮又丑，我们可以这么样的说他，对不对？但是他拥有了一个美丽的妻子跟一个富可敌国的财产。马云说钱对他没有意义，老师相信他讲的是真心的，但是老师也相信一件事情，他所做的。 都跟为了钱有关系，只是他的出发点已经不一样了，并不是让自己有钱，他希望他所做到的事情是能够让大家都有钱，但是这个方法是错的。哦，他这么大胆的金融杠杆的计划不符合国家的政策，所以说他就是错的。你跟环境对，你对抗你当然就是错的，对不对？就像冬天的时候你不要去播种嘛，不是你种子不对，不是你不勤劳，不是你没有施肥，是他在冬天你是怎么样播它都不会长大。 大环境一定要注意大环境这件事情，所以我们可以发现一件事情：，我们不但谈因果，我们要谈到量子纠缠的这些思维的概念。我们要怎么样从果去推因？因为因果它是具实的，你今天有这个果，跟你当初来想的下这个因是同时会发生的。那么有这样的果，就有这样的因的状况之下，我们就可以从现在这个果，我们要去建立的下一个因。也就是说，既然我们因为那件事情，我们现在有现在这个结果。 那为了我未来的结果要跟现在不一样，那么我现在要种下什么因？这是不是很正常的一个事情？我要有什么，我必须要知道我从哪，我要我我要从哪里开始，因为我要这个结果，这个结果就可以往回推，推到我现在应该做什么。那我现在只要这件事我做下去了，未来大概率的我会有这个果，但是过程可能要修正一下，但大概率会有这个果。就跟我现在所遭受这个结果，大概率是因为我做出那个因。 啊，除了天崩地裂、会星撞地球这些大环境之外的，比如说新冠疫情，对不对？这个疫情努力没有有有用吗？努力是没有用的，因为它就是大环境的问题，是不是？除了这个之外，那我能够做的事情是必然的，因为下那个阴之后必然会有这个股，这个是一个很正常的一个事情。举个例子，好不好？举个例子什么？再举一个例子，怎么样呢？昨天啊，这两天跟这两天啊，老师教训了我自己的二女儿。 因为为什么呢？现在大家在台湾啊，三级警戒，我们都都都在家里学习。但是呢，在家里学习啊，上网课，当然也会有作业。但是你知道吗？只要在家里，就是一个放松的场合。当然没有老师盯啊，没有同学去比，对不对？反正你看不到我啦啦啦，对不对？你要我怎么办？我我就是这样子啊。所以说，呢，家里舒服，他就会懈怠。功课能拖就拖，作业能够晚交就晚交。这是一个，这是一个。 小孩子的一个很直接的一个心态。说实在的，就算老师小时候如果在家里上课，大概十之八九也不会脱离太远，因为这是人类的惰性，你知道吗？不要告诉我你是一个积极向上、阳光成长的好青年。如果是的话，我恭喜你是个人才。但是我相信百分之九十九的人不是这样，好吗？不是这样的。那么当然最后还是要教的。所以说，昨天还是前天晚上忘了这两天的晚上，有一天在睡觉前都还没有还没有把功课功课完成，那怎么样？就我就把他叫过来。 你到现在你还没有完成，所以你会面临到两个选择，什么选择？被我被我狠狠的揍一顿，第二个罚你两千块。我给他这两个选择，我给他这两个选择。但是我同时也告诉他一件事情：如果这个事情你本来就可以做完的，你现在有穿越时空的能量，你回到两个小时前的自己，你会不会觉得我应该拼了命写完？因为我现在不是被打。 就是要被罚款，啊，因为他的零用钱啊或者是红包，我们都没有动，都是给他自己存着。好，就这简单，罚两千块，他他出得起啊，他出得起。罚两千块很肉疼，很心痛，但是挨揍很肉痛。这两个心痛跟肉痛之间，他必须要选一个。后来他选择心痛，啊，就罚款，对，还是罚款。那么，一件是很简单一件事情，你做出这个决定，你就会有这样的结果。那当时老师也给大家举个例子说。 加上社会上，然后有之前在台湾有一个很有名的五宝爸的一个案例，怎么样呢？一个夫妻生了五个小孩，爸爸有一天在脸书上面准备卖这个婴儿车，卖五百块。为什么卖卖婴儿车呢？哦，他只能抱着，因为小的刚出生没多久。为什么要抱着呢？因为卖了这个五百块，他才有钱去给他其他小孩看病、看医生，然就是付挂号费。那么大家善心的事很多。 这件事很多，当然度过这件事情之后，也有老板请他去上班，啊，那也没关系，你只要愿意做，你吃吃吃吃什么我都供应，然后再给你不错的薪水，没有说比较高了，但是至少够你回家继续做，啊，别人也愿意帮他去，除了积很久的房租，对不对？你只要愿意工作，啊，你养家是没有问题的，啊，社会局也在关心这件事情，但是但是这个父亲只做了三天就觉得太累了，他要回家，回家干什么？ 我们在那玩手机呀，不然干什么？这 <laughs> 是人生，人就是这样子啊，玩手机呀，对不对？玩手机。那同样的事情，我跟我女儿讲，我就告诉她一样一件事情：如果这个人是你丈夫，你要不要出去工作养他？这个是很简单的事情嘛，不要。但是如果你什么事都要拖，拖到最后结果就是只有最坏的结果。那么如果这样是你老公，你就你要怎么办？ 那么你只能想一件事情，还没有嫁给他之前，我们是不是就应该不要让自己落到这样的地步？现在也是一样，我们所现在所遭遇到的一些不顺、难堪，或是任何一切的一切的不好，那大概率都是以前我们所能够做到的事情，我们不用归受到上辈子的事情。很多问题我们现在所遇到的，那是因为短短的五年、十年，甚至十五年、二十年。 每一年都可能不断的种下因，为什么？因为我们现在也不断种下因。我买了手机，我就得付了手机费，而且我还得付通信费，所以说我每一年固定的几万块就要支出去，这不是因果吗？那这几万块如果不花，我能做什么？我换了另外一种规划，我能做什么？不是这样子吗？所以说因果因果之间，不是只有一个因，人生中你时时刻刻都会造因，而你时时刻刻也在遭受这个果报。 业障，障碍，障碍什么？阻碍。很多人在人生中啊，就发现到一个问题：老师，我现在应该何去何从？我很迷茫，我很迷茫。解决你们的迷茫，那是老师跟经理老师我们的工作，因为我们工作就是说以客观的立场，配上我们专业的技术，来解决你生命中遇到的任何问题。但是老师还是希望各位，我们老师帮你要处理的事情，那只治标不能治本。本是什么？ 本身你自己要明白因果报应这四个字的精神意义，我们种下什么因就有什么样的果。我现在的迷茫是因为我过去学习的不够，我在学习的过程之中我没有为自己立下了目标。就像回到我们之前讲过了，十八岁到二十二岁这这篇的视频就讲过了，你现在所学的科系是因为你要从事什么样的职业吗？那你从事这份职业能够为你带来什么样的人生？ 他这个每一个阶段，每一个阶段，每一个阶段都有它的因跟果。你今天让小孩子很容易去考高分，那请问高分之后他要得到什么？要知道得到什么嘛？不然我我为了念而念，我很痛苦啊！就像以前我们在当兵要走行军，一直走一直走一直走，走到什么时候不知道，走了就很痛苦，因为我没有目的地。行军嘛，那个什么时候发生什么事也不知道，反正你就是走，什么时候走到有几公里不告诉你，蒙着头就走，走了就很痛苦。 但是回到部队的时候就很轻松，为什么背了一样重的东西，而且还被训练过了，很体力已经没有体力了，但是往回走总比往过去走还要快。为什么？我知道我的目的地在这个营区，我既然知道我的目的地在这个营区，所以是说我现在每一步都有目标，有目标你成就的速度才会快。各位你要知道，因果也是用在这个方面，我们没有办法去控制说我们上辈子要做什么。 但是我们可以控制我们将来要得到什么，这是必然的一个事情。我今天熬夜，明天精神一定不好，这不是因果吗？我的精神不好，那我的工作做的就不会很理想。我工作做的很不会很理想，那我所得到的收获就会少。一个一个一个，它都是因跟果之间不断的牵连。不要只想，我们只有大事情才讲因果，我们每一件事情都饱含着因果。 我不用，我没有去买这台电脑，我没有开这个频道。陈老师永远只是一个地方老师，但是我今天开了频道，感谢有十多万的朋友愿意支持陈老师。但是我有没有做下这个因，我才要这个果。而在得到这个果之前，我的过程修正了很多次，修正很多次，不断的错啊，没人看，或是没有订阅数，从零开始，哪有这么容易的事情？很多很多不断的尝试，不断去旅行，不断去做。但是我目标我知道。 我要成为一个更好的老师，所以说我不断在我的节目中不断的修正，但是也不要让自己的目标偏得太远，因为我要往这个方向前进。最终到现在，我至少走往前走了一步，对不对？因为离其他网红当然流量还不够了，但是至少我成功了这一步。但是我有这个基础了，那我知道我未来要达到这个果，那我还需要做什么？那我每一天会迷茫吗？我不迷茫，为什么？因为我知道我该做什么。那么。 我就应该去实行什么事情？只有要做跟不做之间的差别而已。各位也是一样。未来你要走什么？不要讲他做到死为止，太远了。不要想这么远，人生没有这么长。人生没有跟你讲想到死为止的事情，绝对没有想。很多位老师，你可以批终身，他多少钱他都付得起，对不对？你要讲出一个价码，帮我批终身，钱不是问题，问题是老子不愿意， <laughs> 老师不愿意。 为什么？因为这不是你该知道的事情，不是你没有知的权利，而是你自己都不知道自己在该做什么的时候，告诉你会一定会发生的事情，跟你不告诉你一定会发生的事情，结果是一样的。因为知不知道你都这么做，那么你知道跟不知道有什么差别吗？是不是？那么如果你能让自己知道，啊，我现在要做这件事情，那我只要方向上的问题，那老师帮你这个忙没有问题，当然还是要付费啊，对不对？ 好，但是就怕的是我迷茫，但是我不愿意去立一个目标或者去尝试，这个就差一个很这个很大的一个点。二十岁的时候没有胆子，到二十五岁没有关系，我们可以年轻嘛，我们还可以去试。二十五岁到三十岁，我还没立一个目标，我只想要一个很好的工作，稳定的工作，稳定工作代表稳定的收入，之后是之后再说。糟糕了，三十岁一定会来。三十岁到了之后。 你要说，哎呀，我现在该有的有，那我未来该做什么？我做什么比较好？我什么时候运会比较好？不是重点，重点是你三十五岁，你想给自己成为什么样的人？不要是三十五岁，两岁、三十二岁，你要达到什么样的目标？达到这个目标，你必须要做什么事情？一个音一个音一个音的去下。那你一个种了一个音，当然你过程还要施肥、施肥呀，除草啊，除虫啊，日晒雨淋都要把它做好，就跟务农是一样的意思。 老子说：“治大国如烹小鲜。”小鲜是什么？小鲜就是我们每一天日常所做的事情。佛法即是法，是法即生活法。这个东西为什么？世尊说，这个法其实不要去特别定它什么法，因为你所有的行为、所有的想法，它都是一个法，只是你不知道这个法它是一个存在的法，所以说你就觉得它不存在。就像我们跟海底生物有什么不一样？我们是一样的。 他们游泳在水里面，我们游泳在空气里面。但是宇宙以外的生物，他们不需要空气，他们有另外的介质，一样的意思。所有事情如是法，如是相，如是本末究竟的，各位了解吗？好，看各位什么问题。哦，呃，各位好像没什么问题哈。感谢 David Wang，感谢您啊，感谢您的赞助，谢谢谢谢谢谢。 今天一天有意义，但是他看好像没什么意思哈，大家好像没有 <laughs> 没有什么问题，你知道吧？ <laughs> 讲的口沫横飞，然后大家没什么意，没什么没什么问题，然后也没按什么赞，对不对？两百个人还按不到一百个，对不对？心痛啊！ <laughs> 啊，好不好？疫苗，执政党害人，疫苗，疫苗，疫苗的事情嘛，对不对？疫苗，疫苗的事情。结算合规工业，每一个人的思想跟教育程度不同，要工业如何影响？ 啊，当然，你之前上一上礼拜你好像也有看嘛，好，小唐，你上个礼拜也有看嘛，那就是工业，因为你参与的人当然就是工业，对不对？工业它是一个可以讲的很多事情。我们今天讲到因果跟报应，它只我其实说穿了，它只讲到我们刚才提到的，比如说《因果报应经》里面的一句话而已。一句话，我们花了一个小时讲不完，所以说我们后面还会再，呃，下礼拜我看不要讲这个话题了，那这样太复杂，你知道吗？我们还是要讲活络一点话题。但是我们要知道一件事情，人生很多事情。 是在于你当下的决定，决定，比如说我想跟这个铁，我想种这个菜，想法是一个起点，种下去是一个行动，知行合一，原因就在于这个果能不能修成，少了一个起心动念，这个果不存在；少了一个身体力为，这个果也不存在，必须知行合一，这才会存在。所以说，我们回到这一点，我们很多事情要必须要回来去做。 慢慢的去思考，我们现在到底身处什么样的环境，面对什么样的问题，还有什么样的选择，这就是老师必须要在进入咨询前要各位想的三个问题。这三个问题看似迂腐，看似没有必要去形容。我想问什么，你告诉我就好。但是你要先明白你自己身处什么样的环境，面对什么样的选择，这个难道不重要吗？ 这个很重要，你不能比如说刚才有朋友在讲，小时候想当总统，我也想当总统，对不对？我也讲过当总统，总统是什么？我不知道，我总统好像很伟大，对不对？蒋经国总统是不是？他好像很伟大，我当一个伟大的人，当总统，那你往回推，你要做什么事情才能当总统？至少你得从政嘛，从这里至少你也有点学历嘛，那么念书就很重要，念书很重要，那字要先写好，对不对？字要写好，那你要懂得先去认真的去练习写字。 那么练习写字，写好字，居然成为总统的第一步，各位信不信？他就是这么简单。因为你没有好的第一步，你不会有后面成为总统的机会，因为字写不好，书念不好，那后面的所有事情都不好了，不是吗？不是吗？就不好了。所以说，一切一切一切，它是一个因果俱石的状态，一步一步一步，它是环环相扣的，不怕你现在不。 你过去没做好，也不怕你先未来做不好，这是一样的道理，好吗？老师，您说像下一个人到下面世界去之后，前世记忆会回来吗？然后自己知道自己过去一件事情吗？业障之类的。你等级你掉下去的等级太低，你当然想不起来；等级太高，这些往上提升就可能就回来。但是往上提升了，代表你已经足够的成熟的心态去面对你的累世姻缘。各位懂意思吗？ 不是你变成鬼之后，你累过这几辈硕事都回得来，你都做不好，你都往下沉沦了，你凭什么知道你过去的情报？对不对？你不会知道。哦，你没念书的人，你不要想告诉我你个火箭怎么升空。就像老师没念什么书，火箭怎么升空？喷火吧，喷火不就升空了吗？ <laughs> 不是这样子的嘛，对不对？所以说，当你提升了到一个境界之后，啊，比如说我们的维度提升了，哎，我们这一生的一个功德圆满，哦，我们提升了维度了，那么过去所有的情报你都会知道。 为什么会让你知道？因为你已经足够成熟去面对你所有的一切。这些事情不一定要从等到你提升维度才能够了解，而是你现在可以面对你的人生的每一步、每一刻、每一件事，而且可以把它处理好。那么，这个就是一个成长。就像小朋友哭泣完之后到了欢乐，你必须先离开哭泣，你才能到欢乐。佛说三千大千世界，老师所有节目大部分都是有相关联的。 既然三千大千世界你要困在你自己的世界，那么不是佛神佛不救你，也不是机遇不理你，也不是你命不好，而是你不愿意离开那个不好的时候。老师还是说一句：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦是电，应作如是观。任何一切，稍来即逝。这个人生，把握当下，做好我们每一件事情，善待我们身边每一个人，人生必然圆满。 感谢大家今天收看，我是陈老师，我们下次见。